Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Abang Studeto yang berada di kota Jakarta Timur. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning Al, good morning Al. Yuk, kita patroli ya, untung pagi hari. Good morning, kita patroli pagi hari kita patroli ya patroli patroli pagi hari lalu lintas Ya sebelum berangkat kita baca doa ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim La wala quwata illa Ya saya Pertama kita dari kawasan industri Pulau Gadung Jakarta Timur Kita sesampainya aja dah Kita sesampainya aja Sesampainya aja Yo, casus, casus, casus. Ya ini di Jalan Pulau Ayang, Jakarta Timur, kawasan industri ataupun PT Jeep. Ya, terlihat ya lalu lintasnya tidak terlalu ramai, lancar. Baik KR2 ataupun KR4. Untuk cuaca, cuaca, waduh, alhamdulillah ya panas-panas guys setelah beberapa hari kota Jakarta diguyur hujan Nah inilah eh, kawasan industri Pulau Gadung Jakarta Timur tak bosan tak bosan tak bosan ya ataupun PT Jeep terlihat ya siang hari nah di sini hati-hati ini perempatan nih jalanannya bergelombang hujan kecil hujan kecil jelug ya Ya baik ya sebelah kanan saya ini PT Astra PT Astra ya gudangnya atau pak ininya luas sekali dan sebelah kiri ini banyak ya eh, gudang-gudang yang kosong iya Bu di sini kalau malam gelap ya guys ini sederetan sini eh, sebelah kiri banyak ya gudang-gudang yang kosong ini kawasan industri Pulau Gadung ataupun PT Jeep ini ada banyak pohon-pohon ya ini jalanannya kalau malam gelap guys good morning, good morning. Iya ya uh, uh iya uh ya. Kita akan keluar dari kawasan industri ini lewat ke arah jalan pemuda ya. Nah di depan juga terdapat ya uh, sunflower ya minyak goreng ya. Nah kalau sebelah kanan nih ada nih Pertamina ya Pertasop ataupun Pertamina kecil. Nah di sebelah kiri ini peralatan Mega Daya ya peralatan peralatan konstruksi ataupun alat-alat berat ada juga Raja Wali Nusindo Group iya terlihat ya beberapa armada sedang loading di pinggir jalan dan sebelah kanan saya ini ini gudang-gudang minyak ya perminyakan terlihat ya beberapa armada dan PT Kemang Food Industri sebelah kanan saya tuh ya sejual ada sosis apapun di sana sebelah kiri ini Graha Antari sahabat-sahabatku iya lanjut kita sebelah kiri ya di depannya sebelah kiri ini eh, gedung Marta Tilaar Marta Lahar ya Berto iya kita ke arah kiri ya ke arah eh, Jalan Pemuda ya Thank you, thank you very much ya Mother, sister, ya grandmother, father, uncle ya brother Ataupun sahabat-sahabat saya yang imut-imut, yang cantik-cantik Thank you, thank you very much inilah kita keluar dari kawasan industri Pulau Gadung ataupun PT Jeep kebetulan sekarang tanggal 15.09 ya 2022 rapat troli pagi hari sesampainya saja di depan nih ya perempatan uh, tugas ada halte busway tugas juga iya ke kiri ini ke arah Bekasi ya ntar kita memutar balik kalau ke kanan itu ke arah Pulau Gadung ataupun Cakung iya hati-hati di sini licin seruduk-seruduk kayak motor ya kita akan belok kiri aduh aduh aduh aduh aduh lagi lampu merah stop lampu hijau jalan lampu kuning siap-siap oke oke yuk casus casus casus casus casus casus casus iya sip belok kiri eh, kita nah ini halte busway Transjakarta tugas ini jalan uh, raya Pulau Gadung di sebelah kanan saya uh, rumah sakit Antam Medika dan ada logam mulia Antam sebelah kiri ini uh, dan dan pen di depan sebelah kanan ini red roof iya kalau sebelah kiri ini kantor pos Jakarta Timur Pulau Gadung Ini jalanannya lebar sekali guys terdapat juga ya kopi sehati sebelah kiri ada bang ya bang macam bermacam-macam bang halte Busway Layur iya sebelah kanan ada masakan padang sederhana ada titipan kilat di sebelah kiri ini terdapat ya gedung-gedung perkantoran swasta ada paket tiki ya 24 jam di sini ada juga ya Bank BNI beserta ATM-nya, ada Bank Mandiri beserta ATM-nya. Iya, lanjut ya. Terdapat juga ya Gedung Wang sebelah kanan ada Alfamart. <clears throat> ada juga ya S Hardware ya, S Hardware atau kawan lama ya ini kalau di, di depan terdapat ya perempatan Mall uh, Arion kalau kiri itu ya ke Cipinang bisa kalau ke kanan ke Senayan kita akan lurus ya terdapat juga di sini uh, ada ya Bank BCA ada Mall Arion iya ada masakan siap saji McD ataupun Okben iya uh ya uh ya uh ya uh hmm. Untuk pengisian bahan bakar terdapat juga ya ada sel sebelah kiri terdapat juga ya di sini kantor BPJS dan di depannya terdapat juga ya Pertamina untuk pengisian BBM baik Pertalit solar dan Pertamax ya di depan ini halte Arion ya Hotel Arion ya di Hotel Arena ini terdapat juga ya money changer penukaran palas kita akan lurus lagi <clears throat> ke jalan pemuda iya terdapat juga sebelah kiri Bakamla RI ada juga ya KPKP di sini nah di sini eh, perempatan Mega kita akan lurus ke jalan pemuda ini jalan pemuda Rawamangun sahabat-sahabatku sebelah kiri halte busway Sunan kiri di sini terdapat kafe-kafe atau makanan siap saji dan ada pula uh, sekolah ya sekolah kuliahan ya UNJ ataupun lab school ada Grafari juga di sini di depan ya terdapat uh, perempatan mega eh perempatan bebas Pak ini perempatan ini kalau belok kiri ke arah Cawang lurus ke Jatinegara atau pun ke Jakarta Pusat belok kanan ke Senen ataupun ke Priuk Jakarta Utara Das, dus, das, dus, das, dus Si abang etoy eh, Ya di sini hati-hati karena pertemuan kendaraan ya baik r 2 ataupun KR4 dari arah Tanjung Priok ataupun dari Cililitan ataupun Cawang ah mobil kiri kanan mobil guys ah, salah iya kita kasih sedikit terlihat ya rame rame rame rame sebelah kiri sebelah kanan terdapat ya perkantoran ada BK, BKPP ada perkantoran swasta ataupun perkantoran negara kalau <coughs> batu Graha <coughs> BNPB sebelah kiri terdapat ya showroom Toyota ada Askrida di depan sebelah kiri Aspida Tower ada Astra Daihatsu showroom Daihatsu Nah di sini biasanya macet nih sudah terlihat ya di Jalan Pramuka Pramuka Pramudi Pramuka Pramuka terdapat juga ya pengisian bahan bakar atau BBM ada pula ya restoran ataupun uh, masakan nasi padang nah sebelah kiri ini terdapat ya hasil-hasil kerajinan rotan ya Nah, welcome macet, welcome macet, welcome Jakarta macet nih. Di sini nih biasanya parah macet ya terlihat di arah jalur cepat uh, macet, saya jalur lambat nih pasar genjing ya kalau kehabisan bahan bakar di sini ada jualan juga ya ada jualan eh, per botol Iya, macet karena di depan terdapat perlintasan kereta api dari Jawa menuju ke stasiun Senen ada juga oh, bengkel Honda bengkel motor ada pusat pegadaian sebelah kiri ya beginilah iya Jakarta Ais kan ada kereta slow, slow. Slow, slow, slow. Cascus sebelah kiri ya sebelah kiri ini pasar hewan pramuka ada juga di depannya eh, penjual obat ya pramuka pasar pramuka nah terlihat di sini sudah padat merayap ya ini ya flyover ya flyover Matraman yoi sebelah kiri ke Kampung Melayu ke belok kanan ke arah Senen ataupun Tanjung Priok ataupun ke Ancol begini nasib naik motor pagi hari di Jakarta mata ngantuk tidak peduli yang penting sampai tujuan ala ala ala teret teret teret tereng tereng kita bawa asik aja bawa enjoy aja <laughs> lama banget lama banget sini aduh nah, beginilah terima kasih terima kasih sahabat-sahabatku terima kasih telah ya telah ikut ya bersama saya atau menemani perjalanan saya patroli lalu lintas di pagi hari hari Kamis terlihat ya nah terlihat rame padat merayap KR2 ataupun KR4 karena di sini pertemuan dari arah Senen, dari arah Pulau Gadung, Rawamangun ataupun Cakung ataupun Bekasi dan dari Cawang ataupun Cililitan. Iya. Baik KR2 ataupun KR4. Uh, padat merayap kalau di depan perempuan begini nih kadang-kadang mau belok ragu-ragu oh ye oh ye oh ye oh ye ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo terus eh seru ya di jalanan seperti ini nih ragu-ragu di depan nih ah suwe amat Oh, padat merayap, padat merayap. Ahem. <clears throat> Dapat sebelah kiri baso bujangan iya ayo ayo ayo ayo minggir minggir minggir <laughs> iya kalau lurus ke jalan proklamasi kita akan belok kiri ke arah jalan tambak ini jalan tambak sahabat-sahabatku <coughs> Oh, di depan saya mobil mewah ya ini kalau nggak salah mobil pengacara ini ini jalan tambak sahabat-sahabatku ya terdapat juga rumah sakit anak tambak dan di depan terdapat pula eh, stasiun ya stasiun Manggarai sahabat-sahabatku Indonesia bisa ke Tebet kita akan belok kanan ke arah Manggarai ataupun Pasar Rumput Ya, lihat lalu lintasnya padat-padat sebelah kiri rumah sakit agung terlihat seperti ini ya loh rame banget padat padat padat padat padat padat padat yo ah masuk jalur busway aja yo mohon maaf jangan ditiru parah parah nggak bisa jalan jangan ditiru ya kita memasuki jalur busway sebetulnya tidak boleh namun apalah daya tidak bisa jalan ya tidak bisa bergerak jangan ditiru ya sahabat-sahabatku jangan ditiru kalau nggak masuk jalur busway ini waduh lama ya awas ada lubang uh, uh, uh, uh. Hei, grab <laughs> jangan nunduk-nunduk grab oh, di motor nunduk-nunduk Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. dan air mata dari pelosok negeri Terbayang baktimu Terbayang jasamu masih padat merayap padat merayap panjang sekali ya, oh ya bongkar Ya jadi ya laporan ya laporan dari Pulau Gadungnya lancar dari Pramuka tidak terlalu macet namun di jalur Manggarai ataupun pasar rumputnya uh, parah ya pada iya parah parah panjang macetnya tapi emang saya sudah biasa ya sudah biasa iya kita lanjut terus iya hahaha hahaha yo yo yo yo yo yo yo iya lanjut ah kebanyakan pada bengong di motor pada main HP mulu kalau oh, saya nggak main HP saya ngobrol mulu ngoceh mulu ya inilah nah, iya akhirnya lolos dari macet apakah di depan eh, macet juga yuk kita lihat bersama-sama Jakarta Jakarta Jakarta eh ada yang jatuh di motor Subhanallah ada yang jatuh di motor Wah hati-hati hati-hati di sebelah kanan kaget yang melihatnya kalau begitu kasihan ya pelan-pelan aja sahabat-sahabatku kalau naik kendaraan baik KR2 ataupun KR4 jangan ngebut-ngebut ya kita bawa asik aja selalu slow aja hei cewek iya ini jalannya mulai kecil dari sononya besar karena dipotong sama jalur busway halte Halimun ya untuk sahabat-sahabat saya lagi yang sedang berkendaraan bila mengantuk pinggir dulu ya minum kopi dulu ataupun minum susu ataupun teh ya teh manis ya teh janda teh siapa kayak gitu ya ataupun susu ya susu drink susu drink meal ya drink meal janda silahkan ya ragu-ragu di depan ragu-ragu bikin pusing bikin bikin bikin hehehehehehe depan ini uh, halte busway Tosari depan tuh sebelah kiri patung Jenderal Sudirman ya di depan sebelah kanan HSBC ya kantor HSBC ataupun gedung HSBC di sini terdapat ya perkantoran ataupun apartemen-apartemen ada hotel ya hotel Sangrila SMKN 38 Jakarta iya lanjut ya untuk lalu lintasnya di sini uh, tidak terlalu macet ya lancar cuma tadi aja ya di jalan pasar rumput ya Manggarai pasar rumput di situ macet sama eh, di play over Matraman nah sini sebelah kiri Sangrila Hotel Sangrila Residen di depan ini terdapat perempatan karet bipak ke sebelah kiri, ke arah kiri, ke arah Kuningan ataupun Mampang. Kalau kanan ke arah Tanah Abang ya, saya belum sempat ke Tanah Abang. Ntar ya kapan-kapan ya. Kita mau arah lurus ke arah ke Bayoran Lama ya hati-hati sini eh, jangan ditiru jangan ditiru jangan ditiru ya di depan sebelah kiri terdapat ya kuburan ya kuburan alam karet pipa terlihat di sebelah kanan parah macetnya ini jalan pejompongan terlihat terlalu lintasnya arah kiri arah Senayan ataupun Lebak Bulus ya tidak terlalu ramai lancar semoga bermanfaat ya untuk yang melewati ya atau arah yang mau dituju dan semoga selamat sampai tujuan untuk yang sedang berkendara ini jalan pejompongan masih ya terlihat uh, landai baik KR2 ataupun KR4 di sini terdapat kantor pemadam kebakaran ataupun ya warung-warung lecehan ada kelurahan juga ada ATM juga ada ada kantor pelayanan pajak Tanah Abang yo yo kikuk kikuk kikuk kikuk ya ya ya ya ya ya ya ya, ya ya depan ini perempatan ya ini masuk jalan penjernihan terdapat pula ya sebelah kanan ada pengus saat BBM pengisian bakar ada juga ya Alfamart ataupun Indomart dan ada Sotis Hotel ya ya hati-hati juga di sini jalannya pertemuan juga ya ada belok arah Iya, hati-hati di sini jalannya agak bergelombang. Yo, yo, yo, yo. Ya, di sebelah kanan terdapat ya kalau mencari ruko-ruko ya, maksudnya ruko-ruko mebel atau frame-frame ya, frame foto terus buat kaca ya di sini sebelah kiri uh, Menara BNI sangat tinggi sekali di sini ada perkantorannya juga di depan terdapat pertigaan kalau arah kiri ke arah gedung MPR ataupun Gatot Subroto bisa juga ke arah Slipi atau Glogo ke Glogol Grogol tuh kita akan lurus terus Hihi. Yumi, ayo Yumi, Yumi, Kiku. Jos, Jos, Jos, Dore. Iya, di depan juga terdapat stasiun Palmera. Terlihat ya di sebelah kanan ada kereta api ataupun train. Iya, ayo ibu-ibu yang di depan, ayo terus. Ah, nggak mau ah, nggak mau ngebut-ngebut, slow aja. Yo, kiku, kiku. yo yo ya yo ya yo ya yo ya yo terus di depan stasiun Palmera sahabat-sahabatku ya salah stasiun Palmera iya melanjutkan yo yo ya terlihat biasa namanya stasiun seperti ini tapi tidak terlalu macet kalau menurut saya cas cus cas cus cas cus cus kadang-kadang suka gergetan ya <coughs> dapat depan dapat pertigaan ya kalau belok kiri ke arah Senayan Senayan ataupun ke GBK Gelora Bung Karno ini jalan tentara pelajar ya lalu lintasnya uh, landai di belakang uh, lapangan tembak ya uh, jalan tentara pelajar lalu lintas landai situasi aman terkendali yoi terdapat nih ya kalau mau kalau mau ngopi mau ngangal ketoprak bubur mie ayam pangsit komplit ada di sebelah kiri terdapat juga tadi ya Hotel Mulia Senayan Yuhi. gas terus jangan kasih kenor ampun suhu bodoh amat cis cus Door Dar der dor si dor dor satu dua tiga dor dor dor dor dor ya dor dor dor dor ya iya iya iya iya la la la la la la la la kikuk <laughs> yeah. Di depan terdapat rukun per, permata Senayan. Ini belakang Gelora Bung Karno, sahabat-sahabatku. Ya, beginilah. Lalu lintasnya alhamdulillah tidak terlalu ramai padahal mata saya ngantuk nih kadang-kadang saya kalau lagi semangat semangat di perjalanan kalau lagi enggak enggak males ngoceh ya tapi thank you thank you thank you terima ya mother sister ya thank you thank you thank you semuanya ya telah menemani perjalanan di pagi hari ini patroli lalu lintas ya dari Jakarta Timur Jakarta Selatan Jakarta eh Jakarta Jakarta Timur Jakarta Pusat ya sampai Jakarta Selatan Iya, masih kita lurus ya di depannya. Ah, ah. Kalau buat ada ini tanaman-tanaman bunga ini di belakang rumah sakit eh, Pertamina sahabat-sahabatku ya. Nah, ini sebelah kiri rumah sakit Pertamina Simpruk. Kita kalau mau arah ke Permata Hijau bisa nih langsung belok kanan nih. Bisa langsung belok kanan kita mau arah ke mutar-mutar dulu nih putar-putar kita putar-putar biasa seperti biasa kita mau ke arah pasar kebayoran lama siapa tahu kita uh, melihat melihat sesuatu yang unik unik yang unik unik yang unik unik kikuk kikuk yo yo eh. ya di depan ini perumahan Simpruk oh oh iya oh iya oh iya bongkar oh oh iya oh iya oh iya bongkar oh oh iya oh iya oh iya bongkar oh oh iya oh iya oh iya bongkar Oh, oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Di depan terdapat ya market tradisional ataupun pasar bata putih. belok kanan ya kita ke pasar kebayoran lama di depan terdapat ya stasiun stasiun kebayoran lama ataupun pasar kebayoran lama inilah stasiun kebayoran lama stasiun kereta tren yuk kita jalan-jalan ya keliling-keliling dulu ya ih pasar keran ya, lama kita akan masuk kita akan masuk gang kecil yuk ini sebelah stasiun sebelah stasiun Bayoran Lama jadi masuk lewat sini juga bisa jalanannya agak kecil yuk banyak ya barang-barang bekas sepatu ataupun peralatan elektronik ataupun baju celana banyak di sini kompor kompor kompor gas ini banyak nih nih ntar kita lihat nih ya ini pusat barang-barang bekasnya ya ada helm tuh helm juga banyak nih di sini banyak nih lihat burung burung burung Kebaya ah pasar Kebayoran lama ya untuk lalu lintasnya lah, lancar tidak ada terkendala daerah pasar kebayoran lama Jadi perjalanan tadi dari Jakarta Timur ya Pulau Gadung yang macetnya dari arah di arah ya, masih di arah Manggarai Pasar Rumput Pramuka tidak terlalu macet ya lancar sama di jalan flyover Matraman flyover Matraman menuju ke Tambak thank you thank you thank you for watching thank you terima kasih Nih kalau arah lurusnya ini ke Permata Hijau ataupun ke Slipi. Eh, elah. Ragu-ragu amat. Ya, kita sudah mau sampai. Thank you, thank you, thank you buat thank you for watching terima kasih sahabat-sahabatku ya telah ikut ya menemani saya patroli pagi hari dari Jakarta Timur Jakarta Pusat Jakarta Selatan ini jalan pohon mangga lalu lintas di sini uh, biasanya ramai lancar kendaraan yang memasuki jalan Cipulir 1 kita iseng muter dulu nih beginilah Cipulir 1 nih ya Jalan Cipulir 1 atasnya lancar iya terima kasih terima kasih terima kasih semuanya iya Alhamdulillah sudah sampai terima kasih terima kasih beh